questo video, questo è il secondo video. Come potete vedere qua eh, c'è il countdown e eh, prendiamo lo spazio battaglia. No, scusate, ho sbagliato perché. La Mila! La Mila! Eh, andiamo, dove dovevamo andare? Eh, Mila! Eccolo. La Mila! Mida Guarda dietro! Le macchine eh, in legno che bello, senza un occhio. David è il martingegno. Wow, tutto d'oro. Il martingegno è straattivato. Aspetta. Sei ad un Wow. E infatti come potete vedere qua, c'è pure qua il countdown. Vediamo, mi da spettri. E eh, mi da ombre. Questo è un bel posto di. un bel botto di fast battaglia. Allora. Aspetta radio io qua devo fare una cosa. Usciamo da qui. No! No cappero! Davide come mi senti? Come mi senti? Bene. Ok bene. Allora, eccoci qua. Io metto pronto eh, perché ci sono. Ecco qua la skin di ninja io purtroppo me la posso comprare per schifo. Mentre io qua, qua me lo cambio. Oh, amico. Vabbè, questo qua me lo cambio in zaino. E si parte! Let's go per questa nuova partita. E eh, vediamo come diciamo come va questa partita. Perché l'hanno regalata, poi ce l'hanno regalata. Ok. Allora, io non sento più niente. Non sento più nulla, te lo giuro. Davide non sto oh. sentendo oh. niente, parla. Mi senti? No, mi sta oh. laggando. Raga, aspetta capro e... Eh, Cavolo succede? Aspettate raga perché... Cazzo, Aspetta Davide! Porca schifo. Attenzione ragazzi perché sto cercando di ricollegare le cuffie. No. No, perché le ho caricate poco fa. Quindi non so sinceramente non Vediamo qua. Non mi si collegano le cuffie. Non mi si stanno collegando le cuffie. Ma che ca... Non capisco perché non mi si collega. Bravo. Due. Bro, ho bisogno di... di, una, di un medikit. Oh, niente. Cavolo. Eh sì, per ora io così mi sento malissimo. Ah, ok, bene, l'importante è questo. Aspetta che mi devo alzare il volume. Ma Oddio, ho fatto tripla. Ne avevo tre davanti, li ho uccisi tutti e tre. Bella, bella, bella. Con solo una fiocina. Allora, qui ci deve essere un ragazzo. Io pure ho fatto double kill, bro. Anch'io. Yeah. C'è un mamma brutto. Dammelo, vieni da me, vieni da me, dammelo, principe. Vieni da me, dammelo, per favore, il mamma No, no, no, Non è random, c'era stato vertice. Cioè. Ah, ok, no. Ce l'ho anch'io il fucile. Io ho il fucile d'assalto pure, guarda. Io direi che possiamo raidare, cioè ne abbiamo 5 dopo insieme. Eh sì, ma io non ho vita, sì. No, il posto è tutto. A me dice 5. Vai, ho trovato delle bende. Io ne ho fatte due comunque. Io ne ho fatte due. Ah, ok, vabbè. Eh, Aspetta, lasciami, la, lasciami il vampo. Tieni. No, lascia. Grazie. Grazie, grazie. No! Cretini! No, se lo sono rubati! Questi stronzi. Ma non vedo ciò qua. Non mi vedete perché ciò. Oh, bello! Ce l'hai troppo, ce l'hai troppo, sono là. Devono scendere da me troppo. Io non lo prendere. Ok, vacci. Io, io, io li vado a prendere, sono pronto a Oh, ma mi sparano qui! bravo. Sì, lei butta il bombo e prende il medico. Ma no, vabbè, tanto io ho culo di là. mi ha tolto un botto. Oh no! No, no, no, no, no, cacchio. Porco schifo. Vabbè dai, una buona, una è andata, una è andata. Cioè non avevamo... Cioè erano due contro di me, però vabbè. Aspetta, perché io devo capire perché non mi si connette alle cuffie. Oh, si è connesso! Si è connesso, Davide parla? E vai, ok, tu come mi senti? Meglio o peggio di prima? Ok, bene, bene, bene. Dove sei, amico? Dove sei? Oh! Io ho fatto una double! Eh, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo, vediamo. Boom! Yeah! La pizza! Che bello! La pizza! Ok, eh, però, però tutte le armi di Sky me le prendo io, eh. La... No. Ah, oh, aspetta Davide, di nuovo ho problemi con le cuffie oh. Non lo so Davide, ho problemi con le cuffie. Ho problemoni con le cuffie. Caspita. Anche a me quando sono Sky. Niente, non ci arriviamo alla scuola, andiamo qua. No, no, ci arriviamo, ci arriviamo. Io no, io non ci arrivo. Ma io non ci arrivo. Va bene, siamo qua. Ma eh, di arrivare nei posti più basta che sia veramente in delta plano. Hai ragione, me lo sono scusato. Vabbè, comunque ci abbiamo un po' Io già sono atterrato e... Sto trovando un bel po' di cose. Sono atterrato adesso mi proietto. Ok, good. Che trovi? Ma dammelo questo. Dai! Va bene, va No, vabbè, prendi, prenditelo, prenditelo. Io già ce l'ho, vero? Ah, vai, vai, vai. vai. Ve facciamo un esercizio acqua. Sì. Magari un po' di fa. Non è di tutto questo. Oh, c'è qualcuno, c'è qualcuno. Ho 10 HP ho Io, so, io 60. Vai, questo è un medikit, prenditelo. Aspetta, non riesco a capirlo perché sono passare via. Fammi prendere il telepasso. Aspetta, da me c'è qualcuno? No! No! Curami, curami, bro, curami! Sto curami, sto curami, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Per piano, stai fermo. Vedete, Vai! Ah, no, mi si è buggato! Mi si è buggato, mi si è buggato! Cappero! Davide! Davide! Sì! Non so che succede, non riesco... Ma oggi è il giorno dei bug, ma seriamente! Aspetta! Oh, C'ho boxati, chiamo boxati. Sono boxati. Ho bisogno del medikit, io ho bisogno del medikit. Il fucile a pompa è mio? Eh? Sì, scusa. Grazie. Ah che capro, dai! Non lo so! No! Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Eh, tu coprimi le spalle eh, un attimo, mi devo ricollegare il controller, non esatto. lo so. Sta succedendo un casino, te lo giuro. quella mano No. Aspetta Davide. Sto, mi sta rimpostando il controller. Sì. Oh, non mi spunta niente. Connettiti, connettiti! Oh, se ti connetti, guarda, ti giuro che... Power on. Ok, mi dice fully charge, quindi mi dice che è buono di batteria. Ok. Le cuffie sono buone di batteria, non so cos'è che non... No, non si connette. non si connette? Le cuffie. Ma stia... ho perso un... abbiamo perso un botto, mi dispiace Davide. Abbiamo perso un... botto? Un botto a causa mia, scusa. Ah, hai una mitraglietta verde? Hai una mitraglietta verde? Sì. Una mitraglietta verde. Me la butti più? Me la butti per favore la mitra. Certo. Io ho solo fucili d'assalto. Grazie. Davide, qua c'è una mitraglietta, se la, se la vuoi è tutto tuo. Ed è verde, eh? Ed è verde. Uh, qui c'è una sparaband. Qua c'è un falò. Cassa. Oh, qua c'è uno scildino. È un fucile pesante tattico verde che mi prende io perché mi serve. E lo picchio lo sceglierò. Eh, qua, è, qua, è, qua. È. Fuori. Grazie. Vai, andiamo in secco. Ma che è già da noi la 6. Cioè, è, è già da noi la tempesta. Non hai un jump, non hai un jump. No, te però, di tutto per scappare, prima, non lo dice più. Siamo in 25 anni. Stiamo sempre più o meno. Bella. Oh, è da noi! Ma è da noi! Ma è da noi la tempesta! La tempesta? è da te praticamente, ti ha raggiunto! Voglio anche delle io non ce la faccio. Ora dovrebbe rallentare. Vedi? Eh, da me... Cap, cioè, però! Niente da te. Thank you. E poi di lavela Filippo. Corri! Ho 70 di vita! Ce la puoi fare, ce la puoi fare, è abbastanza facile. Puoi pure. No, tu hai pure. Giuliani, che ho solo delle, delle scendini. Solo sei, solo sei, solo sei. Io no. Ma no, vedrai, sei tu sei sei. Anche poco. Oo, hadi git. Bravo. Prenditi il fucile d'assalto, prenditelo. Uh, questo è tre medikit. Noi mentre scappiamo, Davi, brighiamoci. Ma io ho fatto già due, io ho fatto due kill. Io ho fatto due kill. Good. Ma possiamo prendere nella pesca. Possiamo sperare nella pesca. Quanti di Vabbè, intanto uno me lo faccio. Eh, no, nel eh, senso abbastanza Aspettami. No, uno da una pesca, ma no, dobbiamo prendere solo il motoscafo. Ma se se prima di avere la tu ci mettiamo tutto. Però dopo fare le foto. Eh. Giuliano qua. Good. Dai, sì. Ma non ci andiamo noi, David. Non ci andiamo noi. c'è molta gente qua. Prendiamo Leli. Leli. Uccello. Prendi l'elicottero e vieni, prendi l'elicottero e vieni da me. No. Vai. Vieni da me, vieni da me, vieni da me. Fammi salire, fammi. Vai, vai, vai, via, via, via, via. Sali. Scendi dove c'è l'estro. No, no, no, va bene, no, niente, non andiamo nell'estro, niente estro. Ok, a terra, a terra, a terra. Scendi. Scendi. Ok, vai, sali. Salgo, salgo, salgo. Eh, te l'ho detto che ho provato a cucire da cettino? No. E tu lo sai che io ho una K? Oh, ho preso la K. La K di Cagliostro? Ecco. No. Ok, scendi, qua c'è una K. Via, via, via, via, via, via. Vediamoci. Da dove? Da dove? Da eh, dove? Eh, non lo so. Da dietro, da dietro, da dietro. Ok, ci sparano da qua. Da sotto. Guarda, guarda, guarda. Anni pampa. Un medikit. Scildino. Oh, non mi ha fatto, non mi ha fatto niente di danno. Dai che questa la possiamo vincere, siamo andati bene. Ci sono un minimo di tre team, un massimo di quattro. O tre o quattro team. Andiamo in tempo. Vediamo. Ho visto questo, ho visto uno. Dove ci spara? L'occhio rosso di Cecchino! Dov'è? Non ho fermato! E dov'è? No, no, vedo il rosso. Lì. Ok. C'è un altro. Ti chiediamo! Kill! Oh mamma che partita! Dove siamo giocando? Dove siamo giocando? Ok, non si... Vieni, sali! Sali, sali, sali! Senza! Dai, sbrigati! mani! E sto cercando di salire! Oh! Là, l'ho visto, l'ho visto, dicevo nel shop. Hai visto anche tu. Un cecchino. No, no, no, non è la killer mia! Come la killer tua, no? Killala! No, la... Sì! Vai! Italia! Vai! Grande Davi! Bella, bella, bella! Balliamo! Ma mi fa ballare, ma va bene! E vai! 5-6 di... Mamma mia, bro! Che vittoria! Io ne avevo fatto 57 di danno, bro. Ne avevo fatto 57 di danno, questo aveva il fucile a tamburo di Mida, mi ha killato. Che le pesce. Mamma mia, che bella, che bella, che bella, che bella. Che bella! Tabarababu. Prima, pittare in coppie dopo 2000 anni. Vai cecchino quando usa <laughs> ah, il Hai usato il cecchino? No, per fare un giardino. Ah. ah. ok. Che pompa avevi? Che pompa avevi? Io ho sbagliato, ho preso il vampo al posto della K, ho sbagliato. A me non ti danno fatto, mi ha fatto dato. Sì. Ehi amico! Bella vittoria reale! E ci ha vinto? Noi, cretina, noi abbiamo vinto! Non so se... Perché non me la fai prendere? Uh, il shot! Quanto? Quanto le fa? Eh, alla scuola, Davide! Qualo? Yeah. Bella raga! Uh, sono emozionatissimo dopo questa partita. Grazie a Kista, io faccio una cosa che molti youtuber non fanno. Allora, eh, io ringrazio tantissimo la testa del bus perché senza di lui Fortnite non esisterebbe. Al mio via ci buttiamo 3, 2, 1, via. Ma vuoi tu la cassa iniziale o ce la prendiamo come la prendo io? Cassa iniziale mia, mia, mia. Apri, ah, apri ha preparato due lo schelepesce poi buttati sul precipizio io vado direttamente dentro ok poi vai sotto la scala all'ingresso c'è okay, il perfetto non stai attento alle guardie tanto non ti iniziano Se trovi un fucilacciolo va dimmelo. Mm-hmm. Siete radorati. Aspetta, fammi... Io ho un pompa. Ok. Al mio via poi. Aspetta, aspetta Davi, aspetta. Ah ok, c'è pure l'elicottero qua. Vieni qua. Sono... lo killo. Non caricato. Lo killo. Grazie. Ah, dammelo! Ecco, ecco. Dammi, dammela, forza. Butta. Ecco, e poi dentro. Ah, ah. Perché l'ho killato... Perché io l'ho voluto killare. Tu non so perché ma ti è venuta l'idea di seguirmi. No! Eh, non lo so, sono passato accanto a lui e mi ha tolto il transimento. Non devi passare accanto alle guardie perché il transimento lo sapevi. Eh sì, lo sapevo, ma non così lontano. Cioè io sono andato lontano. Sono passato lontano, lontano, lontano. Vai, parkour! Dove sei? Hai lo stesso giro che io me. Aspetta io, cammino. Aspetta, io cammino come le guardie. Ora asciughiamo Skype. Vieni per foto me. Vieni per foto. Ora asciughiamo Skype. Ecco. Che devo fare? Io! Dai, dai, il rampino dammelo almeno, no? E che ce l'ha il rampino? Basta, lo sei dimenticato. Prendo. Vai, apri la cassaforte. Aspetta. Seguimi. Aspetta. Vai, sono full. Adesso. Ecco. Qua dentro, dentro, dentro. Bene, bene. Abbiamo aperto E poi adesso entriamo. Io, io, la mia, lasciale pure, lasciale pure a me che sono morto quasi. Qua c'è una mitra silenziata, se trovi un pompa un po' dimmelo. Ma perché non c'è nemmeno un pompa? Perché in questo posto non ci sono più cucine da lontano. Aspettami, l'ho detto. Ecco, ora possiamo andare. Vai, vieni con me. Andiamo sotto. Qua, qua, qua, qua, qua. qua. Vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Ora prendiamo la motoscaffa e facciamo il giro. No, guida io, guida io, guida io, guida io. Aspetta. Ma non sai dov'è, non sai dov'è. No, ma c'è... No, no, no, no. Via, via, ce ne dobbiamo andare, Davide. Ce ne dobbiamo andare. Vai. Andiamo. Non mi andare! Gira. Ma girati, Thank ah. you.

C'era, c'era, no, avete sbagliato. Stai scoprendo di non sbagliato. Oh my god. Quanti muri ci sono? Via. Aspetta, premiamoci. Oh! così, ce la sei, oh, ce la sei. Che bello. Vai. Ah, comando lo senso. Ok, io vado con... non ho un pompo, quindi... Ciao. Yeah! Allora, due secondi, fermiamoci qua che ci facciamo due un po' di vita. Vai, life! Sì, ci facciamo, ci facciamo prendere dalla tape. No! Me ne sta andando! Vabbè, vieni con me. Usa le zampe.

C'è un pompa qua. E qua c'è qualcuno. C'è un pompa! Andiamo dove? Vieni da me! Yana kala şuradan ona. No, 76 di vita! Caspero, quanta vita hai? 90. Io 76.

Perché non c'è mai un medico medikit quando serve? C'è, cioè, ce l'ho io uno. Ok, vieni da me, dammelo. Perché sempre Perché ho 70, io ho 70 di vita. Non potevo... Aspetta, aspetta, aspetta, gente, gente. Uno da me. Arrivo. Al cecchino. Fammi una di loro al cecchino. Al cecchino un mappo. Dov'è? Qua c'è solo due. Questa c'è a sole c'è Kino. E ucciso, ce n'è un altro dietro. Mi ha perseguito. Sai dove sono? Sì, pare sei lì. Anche se non ci conosco. No! Ah! Avevi la piattaforma di lancio, me lo potevi dire. Non ce l'avevi. No, non ce l'avevo la piattaforma Sì, perché da che ce l'avevi? No, non ce l'avevo. Vabbè, comunque, dai. Oddio. Eh, di nuovo allo... allo squadro. Allo, al guapo, al, al guapo. Perché quello non Vabbè, allora stavolta mi prendo il fucile d'assalto di Spike. E tu ti prendi il rampino. Va bene, andiamo alla scuola. È più lontana la no, vabbè, è più lontana la scuola, ma va bene, No, è più lontana la scuola. Eh. No, vabbè. No, ho detto più lontana la scuola, però è Andiamo. No, io sono io già sono sceso. Perché Appunto, io sono sceso. Io sto andando allo squalo. ah, ok, ok. Ma perché? Sì, ma sei sicuro. Stai pensando a fogliare. Certo. il Ceto, di Savoia, Sicilia. Casa iniziale mia stavolta. Regia oh, zitto però. Ah, ho sbagliato! rassegnazione é mia, ok? Va bene, come é vuoi tu. Fai, fai sempre il giro da supermercato. Thank you. Kap. Magkabasay. che se non sciuppare Sky, il problema è che poi sembra vestito. Eh, vabbè, lascio poi. Vediamo dov'è. Ti ha attaccato prima. No, non era lei che mi ha Oh cacchio, mi ha visto! Aspetta, vattene via, io scendo. Io scendo e tu lo Sky. Almeno cerco di pullare stai. Caspita, eh. Ce l'hai con me, Sky? Sto seguendo. Ah, ma è sopra. Capito, qua sopra. No, non c'è più. Dov'è? Ecco, ecco. Aspetta, lo prendo io. Brother, ce l'hai con me! Oh, l'ho, no. l'ho messo a terra io! Che bello! Ok, cucina da stato di Sky è mio stavolta. Tutto all'inverso. Dov'è la chiave? Vieni con me. Vieni con me, l'ho presa io! Non ho più light, che bello! Finca No, 56 di light! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua dietro! Dammelo, dammelo! Aspetta, non aprire ancora niente! Perché... 1, 2, aprire 3, 2, 1, apri. Vabbè. Lo voglio io, lo voglio io, lo voglio Tieni, dai, tieni, tieni, tieni. Tieni. Come faccio? Come faccio a buttartelo? Ok? Grazie. Ok, andiamo via, andiamo via, andiamo via, c'è la tempesta. Ok, non siamo voi. No, vieni con capra. Uma. Tiene hombres. Vai. ¿Estás seguro? Sí, Juazo. Venga, digo. Vai mudar a minha Vai mudar Gira, dice l'elicottero. Shit, dai! È stata una strontata, però lo sai. Non mi fa salire! Sali con la scala! Sali, sali, sali, sali. Vai, vai, vai. Corri, corri, corri, corri. Sali, sali, sali. Ma non l'hai aperta quella cassa. Uh, ce l'abbiamo fatta. Ok, seguiamo la strada. Dobbiamo seguire la strada dell'altra volta che ci deve essere un falò. con questo piumaggio. Vabbè, poi stai parlando con dove? Sì, dietro di me, tranquillo. Poi, poi. Scendi, scendi, poi scendi. Butta, butta giù, butta giù, io sparo. Butta, Come scendi. fai? via, via, via, via, via, via. Fammi vedere aspetta, a me aspetta, aspetta, aspetta, tieni questo, tieni questo. Di cosa? Lasciamelo. No, guido io, guido io. Davi, guido io, guido io. Vai, ci siamo. Eh, come on. Ah, da un'altra parte. Sbagliato. Stai andando là. non atterrare all'agenzia per Dio. Sali, sali, sali. Ma perché, dai? All'agenzia ci ammazzano. Niente, fa l'importante è giocare. Ma io voglio vincere. E vinciamo. Vince, vince. Ti 55. E vai. Eh, l'ho perso, l'ho perso. Sendo io. No! Siamo marcheggiati. Che strozzata che abbiamo fatto. Che cretinata. Io, Fiore, io che cosa ho detto? Non atterriamo vicino alla polizia. Ma non ci hanno sparato! Siamo stati noi che siamo stati cretini perché ci siamo buttati a all'albero. Non lo so. Ma non scegli. Non lo so, forse perché abbiamo... Non lo so, non faccia più. Prego. Andiamo alla grotta. Ogni volta che andiamo alla grotta non andiamo. Così. E prendo, boom, 35, 113. È la prima volta che dico non stavo non stavo tutto bene <laughs> andiamo alla grotta atterriamo esattamente qua vado? ok la prima cassa è io la vado la prima cassa segreta no la prima cassa del camion è mia va bene io voglio l'arma di mia arma di no lo sai che io sono più bravo di te con la minigun. Ah, Ehi, è la minigun. Io sono più bravo con la minigun. Io te l'ho detto le mie armi più forti. Se tu sei bravo, bravissimo col pompa e col cecchino, io te li lascio. Infatti io te li ho lasciati. Va bene, c'è chi... Ah. Ok, uno scar... qualunque scarri in questa partita... Qualunque scarri in questa partita sarà tuo. Ti ho detto che questa era mia! Oh, ma sei uno scemo! <laughs> Aspetta, aspetta, aspetta! Io lo sento, Frida. Vieni qua. Dove siamo? Dove siamo? non stiamo giù. è mia. Bravo, non ti sei travestito, complimenti. Questa cassa è mia. Complimenti, sei mancato. Eh, ma Aspetta, fammi... Aspetta, aspetta, non aprire! Ok, puoi aprire. Non passare per non passare per non tirarlo e non passare vicino. Poi quello che ti dico. Aspetta prima questa, aspetta! Questa è mia stavolta? Ok, ma vieni qua sopra, prima che ci passiamo con la semplice. Ecco qua. Cioè, spero che con una testa parlando questa nuova che hai. Mia! Dai, ti ho detto che era mia! Non era mia! tranquillato, quindi... Eh sì, ma nemmeno il tempo di prenderla. Te l'ho detto che la grotta non era buona. Dai, questa volta agenzia. Stavolta agenzia. Stavolta agenzia. Stavolta agenzia. Vabbè, bene, l'agenzia ci vuole. Scar Sky è tuo. Cioè di costo è tuo, di ah. Mita. Nintendo Frutto guardate mi state solo tombolina. No papà me la tengo io, grazie. No, no, no, no, no, no, prego, prego, eh. Tutto quello che c'era. Tutto quello che c'era, ok? Tutto, tutto, tutto. Grazie, tutto il resto è mio. Grazie. Tranne la Midagan. Che se cioè, sì, vabbè, la Midagan. Giusto, la Midagan. La Midagan è mia. La Midagan è mia. Questo è quella che c'è nella cassaforte e poi tranne un cecchino e la cuore. Ok. Cecchino si intende eh, che è perché era il gennaio, eh. Un po' intendiamo. Grazie per l'arma più portata del gioco. Per favore non atterrai, lo atterro io. Io atterro no, qua. c'è un sacco di gente, c'è troppa gente. No, un atterrato dove dovevo atterrare io. Oh cacchio. No, ho sbagliato l'atterraggio! Ah! Ah! Aiuto! Davide, vieni! Che mida? No! Che hai fatto? Ho cercato di ammazzarne uno, non aveva detto niente, niente. Aspetta, io dico ai miei che faccio l'ultima. Dove dovevo essere io sono terra, sono quattro, ma non andai via. Vedi come sei sempre No, mi si è buggato tutta, vai! No, mi si è buggato tutto. Davide non mi fa muovere! No, cacchio! Babbo. Davi, mi senti? Ah. Dopo dai, va bene. Eh, Questo è il video qui, ciao raga.